mkutano yenu, wacheni upuzi. Hapana, no, hapana, hapana, siwezi kukubali. Kwani mumekuja kutupigia makelele hapa? Mnanisikia? Kama hamtaki tuende na nidhamu, tafadhali, please, please, tuwe na nidhamu musikuja hapa kupiga kelele kwa mkutano yangu. Kila mtu apange mkutano yake, ama namna gani? Tunaelewana? Hapana, ye apange mkutano yake. Hii mkutano ni yangu, sijui kama tunaelewana. Please tuheshimiane, tuwe na heshima.